在礼拜一的部分，我们会逢到的是董公选曜的吉克，在当天同时也逢到的是出火日，也代表的是如果家中有安奉神位的朋友们，在当天是可以移动神龛上的神位的，所以如果您要清理神桌上的这个神位的话呢，是可以在当天呢移动的。再来呢，在当天呢也逢到的这个呃驿马星数呢。 的这个入工哦，所以如果您呢是在做业务的朋友呢，老师很建议呢，在周一的时候呢，尽量的是往外跑业务哦，在多做这个外务的这个工作的时候呢，是比较能够让这个业绩呢往你身上跑那你的业绩呢也会比较好一点哦。 那再来就是呢，如果您本身呢，呃，有逢到一马星数在动的同时呢，如果您本身是在做金融业的，或者是您是做会计的朋友呢，请务必呢在对账的时候呢，或者在处理数字相关的部分呢，要特别的再谨慎一些哦，才不会呢造成财务上的一些损失哦。好。 那同时呢，在当天呢，也是非常适合呢，帮我们自己呢做调理经络，好，或或者或者是呢，透过中医呢的这个拔罐呢，把病气呢跟疲劳呢给消除掉的。所以，如果你本身呢不怕这个，就是做这个拔罐啊，那我们呢可以在当天去预约中医的门诊哦，来帮自己呢除疲劳哈，然后呢做一下这个经络的调整哦。好。 再来就是礼拜二的部分。那在礼拜二这一天呢，佛到的是天罡日。在天罡日这一天呢，我们要守住我们的元气跟底气。所以在这一天呢，非常忌讳的一件事情呢，就是吃牛肉，包括喝牛肉汤。所以如果呢，在这一天呢，尽量呢少食这个牛肉相关的食品呢，会是比较理想的。 那再来就是呢，老师也会建议呢，在当天呢，我们可以透过剪指甲的部分呢，来帮自己呢开运哦。啊，也做除秽的部分哦。所以呢，如果呢那个包括家中有新生儿的部分，或者是成人老人哦，尽量呢都可以把家这个指甲呢哈给给剪干净哦。那或者是说女生呢，也可以在当天呢，除了剪了指甲之后呢，你也可以就是做一下这个。 美甲哈，来帮自己招一下桃花哦。那再来就是呢，婆婆妈妈们呢，在礼拜二这一天呢，也非常适合呢，帮居家呢，从里里外外呢，做一个大扫除哦，扫射的动作呢，来做这个呃除病气的一个前置作业，好，来迎接这个礼拜四呢，端午节的这个到来之前的一个前置动作哦。 所以老师建议呢，在这一天呢，尽可能呢，先把这个整理呢，居家环境呢，先布置好哈。那我们在端午节这一天呢，才可以帮自己呢，做好开运的步骤哦。好，再来就是礼拜三了。那在礼拜三的这个部分呢，我们会逢到的是日入大境的日子，在当天呢，也非常适合呢，这个。 老板们呢，哈，一样就是做这个开仓出货的部分哦，尤其是在当天呢出货的这个货品呢，呃，整批入仓的货品啊，非常的有大的机会呢，是可以流动非常大的大卖的这个货，所以呢，尽量呢在午时前呢把这个货品发出去呢是比较好的。 那在当天同时也会逢到的是非常适合呢，就是剪刘海哦，或者是我们可以修理鬓角啊，或者是理发呢，来帮自己呢开运的。所以看哦，连接连这三天呢都是有适合帮自己呢，呃，做小资开运的方式。所以请大家呢务必多多利用这几个方式呢，来帮自己呢除病气，还有补运、守运、开运哦。接下来就是礼拜四，礼拜四呢是我们呢。 这个华人呢，一年一度的这个三大节日之一哦，端午节。那在端午节这一天呢，有相当多的开运偏方哦。老师会另外多开一折这个开运特辑呢，再分享给大家哈。那请大家呢务必呢再留意另外一则首播啊。那请那个大家耐心的等待哦。好，再来呢就是礼拜。 五的部分，那礼拜五的部分呢？我们会逢到的是月破大号。那月破大号呢，相对的呢，也代表的是呢，在当天呢是不宜呢去做太多的事情的。所以呢，尽可能任何的急事呢都是少取哦，也就是缓一下哦。另外择其他的日子去做会是比较好的。那再就是礼拜六哦，那礼拜六的这一天呢，我们会逢到的是罗纹交贵的日子哦。 那罗纹交会的日子呢，代表的是在当天呢，我们是很适合呢去做这个祈福哦，尤其是针对如果你是想要求子嗣的，还有包括呃，也是非常适合去做交易的哦。比如说相关的交易呢，是比都是能够比较能够让我们呢是有所成就的。比如说，如果你这个交易的是房子，那这个房子就很容易是会是我们的这个。 批给出哈，能够让你起家、成家立业的啊。那或者是，如果你今天呃成交的是一部车子，那这个车子很有可能就是能够让你帮你赚钱的车子哈。比如说，它是一台货车之类的，啊，它可以帮你赚很多的钱呢。或者是它是一个执行业务所得的车子之类的。 那再来就是呢，我们在礼拜六这一天呢，同时呢也是很适合放水的日子哦，所以有需要的这个朋友们呢，也可以在对应的方位呢做适当的布置。好，那再来就是呢，在这一天，那有几件事情呢是不宜去做的哦，比如说它是不宜做嫁娶、开光跟入宅的，所以呢，请慎用哦。 那再来就是礼拜天啦，那礼拜天这一天呢是不宜去做探病的日子了，所以如果有要探访亲友的，切记就不要在礼拜天这一天去。那礼拜天这一天呢是逢到了福星进入哦，所以这一天呢，如果我们是做了交易啊，那财置产也是非常吉祥的。好，尤其是针对老板哦，如果您是想在当天呢安机械哦。 开市是非常棒的一个日子，或者是如果您是呃买了房子首购，你要在当天呃安床位，好，甚至是你有买了开运物品，要在当天开光，也是一个非常好的那个首选的日子哦，在当天。啊，不过呢，在这一个福星进入的这个日子当天呢，老师也要特别提醒大家哦。 就是在这一天使用的时候呢，务必呢尽可能呢要选择的，就是在白天的时候用哦，会是比较好的。好，以上呢是针对当周的这个日课吉凶，再来让我们来看一下呢当周的运势网又是哪三个生肖的朋友。好，首先呢第三名呢是我们属老鼠的朋友，第二名呢是我们属鸡的朋友。 而第一名呢是属狗的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那在这个礼拜呢，你们的运势呢都是相当的旺盛。不过唯一呢要留意的就是呢，在这个礼拜呢，因为运势很相当的好，执行的相当的顺遂的时候，你们会忘记要把自己呢要附上 Plan B 哦。所以如果有任何的一个变动的时候，或者是这个计划忽然有所变化的时候，你就会。 忽然被杀个措手不及哦，所以尽量呢要小心哦，不然如果忽然，呃，来一个局势的大改变的时候，你会忽然就会脸色发青了，哦，因为我们都说，呃，你不知道什么时候会来一个扣杀嘛，或或者是来一个呃不一样的一个状况，所以尽可能呢一样要把自己留好一些后路哦，有 Plan B、Plan C 这样子才不会。 呃，让你本来很好的运势呢，到后面呢就感觉略差了一些哦。好，那在这个礼拜，你们的这个财运也是相当不错的哦。所以尽可能呢，可以多去了解一些相关的那个呃产品哈。比如说，如果你本身呢是对于那个投资理财是有兴趣的，你也可以去了解一下、布局一下，那对你呢都是不错的哦。好，再来让我们来看一下个别生肖呢，在这个礼拜呢。 呃，要留意的事项又有哪些吧？首先呢，第一个生肖呢是属老鼠的朋友。那在这个礼拜呢，逢到的是卷土重来的一个状况。那卷土重来呢，代表的是，诶，你又开始恢复旧有的一个局面。诶，上个礼拜你觉得，哎，好累，有点灰头土脸的状况。那这个礼拜呢，终于感觉好像，哎，有点，哎，恢复原状的一个状况了。 那这个时候呢，请你不要再掉以轻心哦，也不要开始松懈，觉得好像有点恢复元气、恢复底气了、恢复原貌了，你就开始松懈了，这样子是不行的。所以呢，属老鼠的朋友，这个礼拜呢还是一样呢，皮要绷紧，继续的去做你该做的事情。还有呢，要留意的天数是星期六啊，星期六是一天适合蹲在家里的时间哦。好。 那再来，老师要提醒属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，因为你这两个礼拜呢，精神都相对的比较紧绷，所以尽可能呢，饮食上面呢，要放慢一点，然后不要吃太多的生食跟冷的食物啊，也不要吃的太快，这样子你的肠胃呢才比较不会就是消化不良，或者是闹这个肚子疼了啊，让自己呢。 常常跑厕所哦。好，再来呢，下一个生肖呢是属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，容易面临的是需要磨练你的耐心的一个状况。那不管你是在上班的朋友，或者是你还在呃就学的朋友，在这个礼拜，你可能会有很多的文书要处理，或者是有很多的书本要看啊，很多的资料要阅读，大量的资料资讯必须要吸收。 所以你会觉得你会卡在，我想要娱乐，可是我有很多的正事要办，你会卡在这样的一个呃交际之间，你会觉得 <sighs> 我好难去平衡自己内心的这个小恶魔哦。所以属牛的朋友，请你要安耐自己内心的想的那一块想要玩乐的心哦，要告诉自己，呃，我们必须要先苦后甘。 那之后呢？呃，完成眼前的正事之后，后续呢再去做享乐，那才行哦。那这个礼拜属牛的朋友要留意的天数，一样呢是星期一啊。那在下一个生肖呢是属老虎的朋友，在这个礼拜呢会逢到小人坏事。那这小人坏事呢，代表是呢，他们可能总会在旁边跟你嘀咕说：“哎，我跟你说，可能怎么样会比较好？哎，我听说怎么样啊？那谁怎么了？” 可是呢，他们所说的东西可能不见得一定是属实的，又或者是可能他只是在跟你就是打旁敲鼓这样子，那你就会误以为真了。所以这些小人呢的闲言闲语，或者是他们在旁边的这个。 在在跟你说的这些 murmur 的一些话的时候，请你一定要去佐证，不要第一时间就相信了，不然的话可能会坏了一些事情，就是会误让你误判一些事情啊，或者是让你做一些错误的一些决定哦。那属老虎的朋友，请你用你的睿智跟你的智慧去判断，这样子才会是比较好的。那这个礼拜呢，属老虎的朋友哦，一样要留意的天数是星期一哦。 那下一个生肖呢是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于险中求贵的一个状况。那险中求贵呢，会代表的是说，你在这个礼拜你可能会比较多的突发状况，但是你通常总是能够化险为夷，总是会有贵人在当中拉你一把，或者是突然就是来一个援手帮忙。所以这个时候就是代表是你。 你过去的这个帮人家的时候呢，这些神队友呢，就在这个时候就会回神过来帮助你了。所以在这个礼拜都会发挥这个神作用了。那老师也会建议属兔子的朋友，在这个礼拜呢，要特别留意这样这样的一个状况，突发状况呢，尤其可能会发生是在礼拜二。所以如果您刚好是 有礼拜二有一些比较重要的会议啊，或者是比较重大的事情是在礼拜二的，我们就要特别就是 double check 再 double check，那对你会是比较好一些的，好吗？好，下一个生肖呢是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜要特别小心陷阱。那这个陷阱不见得是别人挖给你的，也有可能是你自己挖的陷阱，比如说不小心的使用的。 金钱的方式导致你可能你在下半个月你会觉得我的金钱特别的紧绷啊，周转不灵啊，或者是你的这个呃呃业务的一个状况啊，导致你的这个报告会觉得好像写不出来，因为我的成绩不是那么的理想啊，你的这个 daily report 的这个成效不是那么的好，那。 这些可能都是你过去没有去把绩效达到的一个状况累积出来的，所以这个是变成是你自己过去挖的陷阱。那再来就是说，这个陷阱也有可能是别人，也有可能是别人间接给你的。所以在这个礼拜，老师会建议就是说，你要去尽量呢去把这些问题呢，已经浮现出来的问题呢，尽量去把它变小，或者是把它填平。 那这样子呢，才可以让自己不会掉到那个坑里面。比如说，呃，你没有达到标的，我们尽量就是满足他，不要让这个，不要让那个差距越来越大，不然你只会越来越痛苦。好，那或者是说，如果这个陷阱是属于口舌的，那你就是你不要去，呃，落人口舌，人家，呃。 在在说别人闲话的时候，然后你也去插一句，然后就变成是你说的。你了解我要讲的意思吗？所以呢，属龙的朋友，这个礼拜也不要太急迫哦。好，那在这个礼拜呢，属龙的朋友呢，要留意的天数有两天哦，除了星期三之外呢，哈，还有星期天。好，下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。那属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，会有一种光说不练的一个状况。怎么会这样呢？ 上礼拜呢，就是有一点闪闪避，那这个礼拜又有点光说不练，这样是不太好、不太理想的。呃，要多一点的责任心在身上。那尤其呢，最忌讳的就是呃画大饼或者是说夸大其词啊。尤其是如果您又是做业务的或者是做做销售行为的话，尽量要避开这样的一个行为哦，不然对你的话会是一个很重大的致命伤哦。 所以老师会建议属蛇的朋友要切记哦，要改掉这样的一个坏习惯。那这样子对你来讲，在这个礼拜呢才会是比较好的哦，才可以克服掉，呃，你这个礼拜的一些状况。那属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意天数呢是星期四。好，下一个生肖呢是属马的朋友。那属马的朋友呢，在这个礼拜是属于和气生财的一个状况哦。 那比较重点的部分呢，是需要你要有一个明确的目标，然后要有一个架构出来。那在这样的一个状况之下呢，你就比较能够有达成你想要呃达到的一个状况啊，不要漫无目的的，或者是说把这个呃 target 呢设的像一个天花板一样，那大家都觉得根本就做不到啊，你根本就是太天真了，那这样子一点意义都没有。 啊，所以所谓的和气生财，就是你要 set 一个大家都觉得可以做到的的一个目标，让大家觉得这是可行的，啊，那这样子才不会让人家觉得你总是一马当先冲在前面呢，太没意思了，跟你做一点都没意义，好不好？好，那属马的朋友呢，在这个礼拜留意天数是星期五哦，哈，还有尽量呢少一点的马后炮，不要老是在后面常常跟人家加一句说啊，我就说过了嘛，这样子。 你这样子，这句话会让人家觉得你好讨人厌。OK，好，再来呢，下一个生肖呢就是属羊的朋友。那属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，会有一点委曲求全的一个状况，因为情势呢比人强，所以不得不低头。所以在这个礼拜，你会显得有点弱势的一个状况。这个时候呢。 因为情势竟然不站在我们这一边的时候呢，老师也会建议你，我们不妨就先挨着身子，然后就先默默的看别人表演。等到情势站在我们这边的时候，我们再大声一点，好不好？那属羊的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期六，我们先把筹码呢先捏在手上，等到时间对的时候再摊牌，好吗？有的时候呢，先忍气吞声也不是件坏事哦。好。 下一个生肖呢是属猴子的朋友。那属猴子的朋友在这个礼拜呢是需要拉人一把的。这所谓的拉人一把，代表的是你帮别人，而这别人可能是你的贵人，而你帮的这个人呢，可能是间接的也会帮了自己啊。所以，在在这个礼拜呢，拉别人一把，臂利两方啊，双方会双赢的一个状况。所以这个礼拜请记得呢，多帮别人，多帮别人的贵人。 这样子呢，也可以多利自己哦。好，那这个礼拜要留意的天数是星期天啊，尤其是出行的时候哦，尤其是出游的时候啊，尽可能呢开车要留意安全啊。好，那下一个生肖呢是属鸡的朋友啊，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是属于旭日东升的一个状况哦，也就是呢一切呢会进入光明啊。 本来呢，属于不太明朗的一些案子，或者是，呃，你会觉得，哎呀，可能已经没有机会的，哎，忽然对方回头又找你说，哎，不然我们继续谈吧，又起又又死而复燃了，你知道吗？哎，本来觉得已经没机会的案子，哎，忽然又出现曙光了，哎呀，这时候赶快好好把握，赶快把这个案子给 close 掉喽。 那再来就是属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，老师也会建议哦，呃，你在晚上的时候呢，思序会是比较好的，但是呢，也不要熬夜，熬得太晚了，不然的话呢，你的这个免疫系统呢也会比较差一点了，所以多吃一点 B 群哦，跟维他命哦，对你会是比较好的，好不好？好，那在这个礼拜呢，属鸡的朋友要留意的天数是星期二。下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是。 红到呢叫好叫座，也就是呢，不管你说什么，或者是你卖什么，你讲什么，每个人在说好啊好啊好啊，哎，那就差你没有出来竞选了，哎，但是呢，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，真的是属于名利双收哦，所以老师会建议呢，在这个礼拜，其实你也不用太过的保守，也不用太过的收敛，想做什么就做什么，就冲，就尽量的好好把握这个礼拜。 那主要呢，就是不要太臭屁就可以了，好不好？那在这个礼拜呢，也没有特别要留意的天数，但是呃，要注意一点呢，就是在这个礼拜呢，切记呢不要太晚睡觉哦。好，再来最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于放手一搏。 好，也就是说，不管你有什么样的想法或者是看法，在这个礼拜你就直接 show hand。好，那 show hand 的意味呢，就是希望说呢，我们在这个礼拜呢，你尽量就是把你的任何的想做的事情呢，好，尽量就直接告诉大家了，不要再扭扭捏捏了，不要再隐藏或者是留一手，因为属猪的朋友总是。 容易会为了保护自己，所以你会留一手在最后，因为你怕最后的时候，就最紧要关头的时候，你需要的时候再出最后的大绝招。但是呢，放手一搏的时候，就是你在这个时候其实可以把这个绝招用出来了，因为这可能虽然不是最后关头，但是其实是可以时候使用了，好不好？好，那在。 这个礼拜有留意的天数呢是星期三啊，所以属猪的朋友呢，呃，在这个礼拜，老师请你呢就是好好的表现自己了啊，不用把这个绝招留到后头喽，不然的话也是浪费而已，好不好？好，让大家好好的看到你的才华，好不好？好，以上呢是这一周呢个别的生肖运势状况，再来让我们来看一下那个本当周的感情顺利。 主又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是我们属猴子的朋友，第二名呢是属牛的朋友，然后呢，第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在个礼拜呢，你们在情场上是相当的得意哦，而且呢，还相当的甜滋滋的。为什么？因为你会觉得对方好像终于知道我心里在想什么了，你会开始。 把心里的话讲出来了。本来在交往的时候，可能觉得有点卡卡的，会不好意思把内心担心的事情，你害怕他对方担心，所以呢都不会把自己在放在心里的事情呢讲出来。可是现在你会觉得，反正我就说出来嘛，反而对方开始觉得好像你愿意让我依靠了，这样子反而是件好事哦，因为。 你过度的把自己表现的太过的独立，反而让对方觉得你太有距离感了。所以在这个礼拜呢，反而让你的的这个感情呢，呃，升温，或者是让对方觉得呢，你们的共鸣度呢，加温更多。那如果还是单身的朋友呢，因为在这个礼拜呢，有逢到了这个节庆的一个加持状况之下呢，可以让你们在。 在这个感情上呢是比较有大力的，所以不妨可以透过我们这个开运偏方哦，尤其是在端午的时候呢，透过立蛋的方式哦，在对应的方位呢帮自己补运补强，好，可以让我们呢顺利的呃破蛋啊，找到一个招到一个好姻缘哦。好，以上是我们当周的这个生肖运势周报，喜欢的朋友呢。 请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，还有分享出去。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网跟老师联系。我是金英老师。明天呢，我们还会继续分享端午节的开运偏方，请大家准时收看老师的首播。 我是金老师，我们下周再准时见，拜拜。